自在のセットステップだってプログラムの範疇さ有呼吸を出してるなんて効率的でしょうロボットダンスカーしてアイ愛アイすでに次元も超えた戦場だ愛仕込み出してる胸が高鳴っていくインプットアップサイド you and me ときめく心のモーションがあなたに共鳴して 危ないことはしちゃダメ2指示には従うこと3自分の身は守ること4ドキドキさせないことバンクおぼつかないモーションなんてプログラムの範疇外愛視界曇っていく最後取り返せるかシンキングアップサイドアップサイドダウンアップサイドダウンサイドアップエンドダウン and me ときめく心のモーションはあなたに伝わりやしないな呼吸や温度の意味なんて知らないいらない根もっと近づいて yeah.